Olá! Para alterar o nome da sua empresa, clique em Edit. Escolha um novo nome e clica em Save. Pronto, sua alteração foi feita. Bom, é isso e obrigado.